बहुत बढ़िया अबे नीचे गिर गया यार पिस्तल चलाऊंगा क्या मैं Marked a location. Ahí la vieses. A ver, नीचे नहीं लेटता तो वो तो मार ही देता <laughs> आज की माँ का बहुत गंदा डैमेज किया था इनने बहुत गंदा वी समझ के गया था इसके पास तो सब निकला वह तो पानी है नीचे उधर पानी है भाई वो बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा watch out watch out mark the location अरे उधर ये रोड पे ये रोड पे गाड़ी आगे ले आगे ले आगे ले रोड पे रोड पे रोड पे रोड पे गाड़ी के पास गाड़ी के पास गाड़ी के पास गाड़ी के पास गाड़ी के पास गाड़ी के पास गाड़ी के पास रोक रोक रोक रोक वो रोक गया गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल बहुत डैमेज है बहुत डैमेज है बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ बैठ मार्क द लोकेशन बैठ गया जल्दी बैठ यार क्या पता कहां चले आएगा वो बहुत गंदा डैमेज है वाह बहुत गंदा mark the location mark the location mark the location watch out कहां पर है यार कहाँ मार रहा है वो तो बता दे क्या? मर गया मर गया भाई मर दिया कहाँ है उसको कहाँ है उसे मार्क द लोकेशन अरे बहुत शानदार मार्क द लोकेशन जान दो ये तो अपने ही है mark a location. Marked a location. ओ इनके पीछे गाड़ी है इनके पीछे गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है चल निकल निकल गाड़ी निकल गाड़ी निकल चल चल चल चल चल चल चल भगा भगा भगा भगा भगा भगा जल्दी Get in the car. I need consumables. पुंस पंगा यही है बग्गी वाला यही है भाई बग्गी वाला यही है कहीं ज़्यादा दूर गया नहीं है पीछे बंदा आ रहा मार्क द लोकेशन देख ले तो वो रहा पक्षी वाला ये भाई वो पक्षी वाला यही था भग्गे वाला है ना हाँ भाई यही है भाई एक्सटेंडेड है क्या इसके पास नहीं है यार भगा भगा गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी आई दो नंबर तेरी इधर गाड़ी आई रहा वो ड्रॉप के पास जा रही है गाड़ी ड्रॉप के पास जा रही है हाँ कहा मार रहा है रे किधर मारा कहा छुपा हुआ था रे ये <laughs> नुबड़ा